Расскажите, как вот профессиональная собственность, почему нет? Какого города? Скажите, пожалуйста, какие впечатления у вас на пути от Мероприятие не так давно началось. Пока впечатления только положительные. Четко понятно. Программе. Интересно. Пока